Nah, di sini ada judulnya itu 40 amalan kecil tapi pahalanya besar. Nah, siapa sih yang nggak mau istilahnya kita melakukan sebuah hal yang kecil tapi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah besar ya kan sama halnya ketika kita istilahnya melakukan pekerjaan kecil tapi gajinya itu besar nah itu yang pasti kita suka kan nah sama halnya dengan ini yaitu 40 amalan guys ya jom kita mengaji bersama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين اللهم صل وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري <clears throat> ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah syukur pada Allah SWT Kita bersama dengan kuliah maghrib 15 minit ah. Kita guna kitab 40 hadis Arba'in Yang amalannya kecil tetapi pahalanya sangat besar Terjemahan Syekh Hairul Nizam bin Mat Hussein Hafizahullah Malam ini kita tengok hadis yang ketiga Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah sahabat nama Abu Hurairah. Ha, tuan-tuan ada anak lelaki, dapat cucu lelaki-lelaki, boleh buh nama Abu Hurairah. Nama seorang sahabat yang merupakan perawi hadis terbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik Kira ya, nanti kalau umat Rasulullah ada 20 bilion di padang masyar contoh ha keseluruhan umat Rasulullah 20 bilion di padang masyar. Pertama yang paling banyak riwayatkan perkataan daripada mulut Rasulullah ialah yang bernama Abu Hurairah. Insya-Allah barakah. Ha, letak nama anak Abu Hurairah Berdoa hari-hari Ya Allah jadikanlah beliau Seperti sahabat Nabi Abu hmm. Hurairah hmm. Banyak hafal hadis Alim Rajin taat kepada Nabi, disayangi oleh Rasulullah SAW dan juga disayangi oleh Allah SWT insyaAllah. Uh, kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم Maksud hadis ni, Sebelum saya terjemah hadis ni Sadaqa Rasulullah SAW Benarlah apa yang Nabi ucapkan Iaitu Siapa-siapa yang Tunjuk kat orang lain Jalan kebaikan hmm. Atau ibadat Ajak orang buat baik Ajak orang beribadat Ajar orang beribadat Apa sahaja kebaikan maka hak ajak tu dapat pahala walaupun dia tak buat benda tu. Contoh dia bercakap tentang puasa sunat, orang pakat puasa sunat. Orang mula puasa sunat bulan Rejab. Orang mula puasa sunat bulan Syawal. Kemudian orang ikut seperti mana yang diajak, maka seribu orang yang berpuasa tu dapat pahala ke orang yang mengajak tu sebab dia yang tunjuk ke arah kebaikan ah. subhanallah Allahu akbar nampak ha? sebab tu buku ni dia himpunkan 40 hadis yang mana 40 hadis itu ialah 40 perkara yang nabi ajak benda yang kecil tetapi pahalanya besar Allah kita ajak anak anak buah kita tentang kelebihan sedekah. Harta kita diberkati. Allah menggandakan rezeki orang yang bersedekah. Bersedekah menjadi payung kita di mahsyar. Kita ajak. Maka anak-anak murid kita seratus orang. Esok tu dia pemula bersedekah. Seratus yang bersedekah itu, keseluruhan pahala mereka, mereka pun dapat hak ajak pun dapat. Maka tak perlu tunggu jadi ustaz. Kita ayah, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Betul. Ajak dan ajak anak-anak kita untuk buat kebaikan ataupun um, buat ibadat. No? Kita kalau kita kita ibu kita ajak anak-anak kita ke ajak suami jom puasa esok kita puasa sunat kita puasa sunat uh, apa nama ni buat pakcik Chinese ha satgi insyaq satgi jumpa dia mai panggil dia mai masuk mai mai mai sila masuk saya jemput jemput masuk assalamualaikum ada tamu saya duduk kuliah. Mai, mai duduk. Sila duduk. Apa apa abang? Sihat nah? Ya. Alhamdulillah sihat. Muda lagi. Ustaz. Ya. Ini betul ustaz kan? Saya lah Ustaz Wadi. Saya. <laughs> Main dengan siapa? Betul lah. Ustaz Adi Wali Anwar. Ah. <laughs> saya saya memang peminat ustaz. Ya. Yeah. Saya tengok macam macam betul ke tak betul pun tak tahu. Macam saya ni hidup ke tak ke macam mana? Ha. Hiduplah ni hidup ada ni. <laughs> pertama kali hidup sengap tak ni. <laughs> Main satu keluarga? Ha. ha. Alhamdulillah. Saya suka sangatlah ustaz. Uh, dah berapa lama dah uh, ni? Dah lama dah. Saya sekarang umur 52. Ha. Ah. Oh, macam 40. Tak ada lah. Sihat nampak. Ni anak ke? Ah, ha, ni anak. Masya-Allah, masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Tu isteri. Ha. Masya-Allah, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Saya betul tak percaya betul-betul ustaz. <laughs> hmm. Betul eh? terharu loh guys sampai dipegangin masya Allah jadi boleh gambar ha, saya itu gambar masya Allah ah, duduk dulu ha, sila sila jemput jemput ah ha, mai duduk mai ha, mai duduk saya duduk kuliah lah sambil sambil ya boleh dengar insya Allah sikit saya kuliah 10 minit 15 minit tak apa duduk tak apa tak ada apa duduk terharu dua orang anak Hmm, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey. Dan sesiapa yang mengajak dan mengajar orang lain kepada kesesatan, kejahatan dan keburukan, maka dia mendapat dosa walaupun dia tak buat benda tu. So, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillah. Dia orang lelaki, dia artis dia ajak orang pakai subang. Apa dia tu pakai subang? Orang ni pakai tiru pakai. Seribu anak muda tiru pakai Sorban. subang. Padahal lelaki maka hukumnya berdosa, ah, haram. Ha, bukan. Walaupun dia seorang je buat, lepas tu orang tiru sebab dia tunjuk ke orang-orang tiru. Anting. Maka dia mendapat dosa hak seribu tadi walaupun dia tak buat. Allahu akbar. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Benda kecil tetapi dosanya besar. Iaitu ajar orang lain buat dosa ataupun ajak orang lain buat dosa, maka dia mendapat dosa yang orang buat tu. Sebab dia yang ajak orang. Allah. Maka bahaya terutamanya bila kita ni ramai orang ikut Ramai hari ni seronok buat channel lah. Buat channel YouTube ke, buka channel ke, buat buat live TikTok, buat live Facebook. Kamu ajak apa? Kamu ajak orang masak, Alhamdulillah. Ajak orang masak, niat hati supaya isteri-isteri di sana belajar masak, masak yang sedap. Boleh jamu anak-anak makan, jamu suami makan, dapat pahala ajak masak tu walaupun dia ajak masak. Betul. Ada orang ajak ajak masak sampai juta-juta orang tengok. Betul. Kan? Cik Nom tu saya tengok, masya-Allah kan. Ha. Dia punya subscribers tu kan. Saya tak kenal beliau kan tapi kadang tengok lah satu dua video dia ajak kan. Dia ajak masak tu kan. Ramai. Ha. bukan kita tengok tu kita duduk masak, tak ada masak pun. Tetapi bila tengok semua manusia boleh masuk syurga. Dia tukang masak ke, dia tukang sapu sampah ke, dia cleaner ke, dia buka kedai runcit ke, dia cikgu ke, semua boleh masuk, semua boleh masuk syurga. Nah. Cuma tengok benda hak dia buat tu yang pertama niat untuk Allah Subhanahu Taala dan yang kedua jangan ajak benda yang mudarat ke orang. Betul, betul sekali. Jangan ajak benda yang mudarat. Jadi kalau dia buat channel YouTube, dia ajak benda masak. Ah, masak untuk apa? Masak untuk keluarga. Hmm. Masya Allah. Maka yang tu jadi jadi kebaikan. Betul. Orang belajar, orang masak untuk keluarga kan. Maka jadi kebaikan. Jangan uh, kita ada channel YouTube bercakap dengan memfitnah orang. Allah na'udzubillah. Duk sebab aib orang. Ada orang channel dia memang untuk sebab air orang. Astagfirullah. wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari-hari. Hari-hari sampai beratus-ratus siri. Sebar aib orang. Lepas tu cabar orang. Ha, siapa berani cuba tengok kat mana kesalahan saya. Bila cabar, Tuhan tunjuk kesalahan dia. Tuhan tunjuk terus. Kita manusia ni jangan jangan memakai selendang Allah iaitu apa nama ni kibar itu selendang Allah azza wajal no ah, saya tengok ada satu orang ni ah, satu orang ah, ada channel YouTube setiap hari orang ni salah orang ni salah orang ni salah setiap hari dan tak betul pula yang dia tegur tu bukan betul pun betul fitnah lebih sebahagian tu tak betul pun yang dia tegur tu. No, akhirnya Tuhan tunjuk. Akhirnya Allah Allah tunjuk keburukan dia ni. Kelemahan dia ni, kesalahan dia ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi hati-hati. Ha, sudahlah channel kita ni puluh-puluh ribu orang. Kita menyebar keburukan orang dan tak betul pula. Allah. Dua kali dosa. No? gelap di atas gelap. Sebab keburukan kawan tu dan rupanya itu bukan keburukan dia buat fitnah ke atas orang tu. Ada ada banyak channel YouTube yang kita boleh tengok ah yang gairah ah, mencari duit kod YouTube dengan menjajah aib dan, dan dan maruh orang. Astaghfirullah. Man da'a ila dhalalatin Nabi sebut dalam hadis sahih ni, sesiapa yang ajak orang ke arah kesesatan sampai orang lain seronok untuk untuk buat benda tak elok macam dia buat sebab tengok view banyak, orang suka kana alaihi minal ismi dia tanggung dosa seperti mana dosa-dosa orang yang melakukan perkara itu sebab dia yang tunjuk jalan untuk buat keburukan tersebut. sama lah macam orang yang buat meluluskan kilang arak. Ha, ini pemimpin kena dengar. Meluluskan kedai judi. Hati-hati, menteri besar negeri-negeri, hati-hati. Kuasa di tangan Dosanya kamu. Allah akan soal kamu. Kamu boleh tutup kedai judi, boleh. Boleh sebab kuasa di tangan kamu. Kenapa tak tutup? Kenapa kamu tak tutup? nak jawab apa depan Allah? Percaya ke tak percaya, akhirat ada. Allah itu wujud. Mahsyar itu wujud. Timbang dosa pahala itu wujud. Sama ada kita percaya ataupun ataupun tidak. Tuan-tuan sekalian. Hari perhitungan itu akan sampai. Maka saya peringat orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang Allah bagi kuasa di tangan dia. Dia yang di Pertuan Agong, dia Sultan, dia Perdana Menteri, dia menteri besar Allah akan soal kenapa kamu tak tutup tempat-tempat mungkar yang diluluskan satu ketika dulu kedai arak kedai judi kilang arak ni semua ni ada menteri besar perdana menteri semua ada kuasa untuk menutup benda ni tuan-tuan hati-hati Allah akhirat itu benar syurga itu benar neraka itu benar timbang dosa dan pahala itu benar jadi uh, itulah uh, hadis yang ke tiga yang kita ambil pada malam ni sekadar tu dulu uh, kuliah ringkas saya uh, berkaitan dengan uh, 40 hadis 40 benda amalan kecil tetapi pahalanya besar ataupun uh, pada malam ni kita tengok ada amalan juga kecil dan dosanya sangat besar. Sangat besar iaitu sesiapa yang menunjukkan jalan kejahatan mengajak ke arah jalan kejahatan melalui meluluskan tempat-tempat yang membuat kejahatan dan kemurkaan Allah walaupun dia lulus sekali ya sehari 100 orang pi berjoget di disco itu 200 orang maka tiap-tiap hari yang masuk berzina di dalam disco itu, yang masuk minum arak yang masuk khayal dadah sebagainya yang lulus tu sedang menanggung dosa-dosa tu walaupun dia duduk di rumah dia membaca Quran Allah walaupun dia duduk di rumah dia dia semayang tapi sebab dia yang lulus di bawah kuasa dia tempat itu diluluskan maka berjalan terus. Dia menanggung dosa itu. Tuan-tuan sekalian, sementara masih hidup, sementara masih bernafas, Allah Taala masih bagi peluang untuk kita uh, selain daripada bertaubat kita uh, tutup tempat-tempat yang kita luluskan satu ketika dulu. Uh, jadi yang tu saja untuk malam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa um, pada setiap hari hari apa? Kamis jam 9 malam uh, kisah hidup akhir zaman. Kami bawakan setiap minggu Kamis jam 9 malam kisah hidup akhir zaman. Saya mula dengan tanda kecil kiamat yang pertama. Allah. Kita target tahun ini insya-Allah ada 100 episod kisah hidup akhir zaman sampailah tanda-tanda besar Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Nabi Isa, apa semua ni dan sampai bumi kiamat. Nah, ha? ha? bukan saya ceramah sampai bumi ni kiamat maksud episod tu. Sampai episod 100 insya-Allah. Hari Khamis jam 9 malam. Begitu juga hari satu lagi. Hari Rabu. Sebanyak Eh, uh, 25 episod Fas'alu Ahla Zikri In kuntum uh, Satu segmen yang mengupas tentang tajuk-tajuk Yang Yang uh, Ummah Ummah uh, Menghadapi muskilah di dalamnya Tajuk-tajuk berkaitan dengan kunut Berkaitan dengan mazhab ah. uh, InsyaAllah kita kupaskan secara ilmiah itu pada hari Rabu jam 9 malam di YouTube Ustaz Wadi Anwar uh, official. Ha? ha. Semoga tuan-tuan boleh dapat manfaat, saya dapat manfaat. Amin. Amin amin amin. Dan istiqomah amin. Dan agama Allah Subhanahu taala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai guys video ya, yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Masya Allah sangat-sangat mendalam ya. dan ini 40 amalan kecil ya di bukunya ataupun kitab yang dipegang oleh Ustadz Wadi Anwar tadi yang dijelaskan dalam hadis itu adalah ketika kita menyebarkan kebaikan sedikit saja maka pahalanya akan juga mengalir kepada kita menunjukkan jalan kebaikan kepada seseorang mengajarkan ya mengajarkan kepada seseorang untuk membaca surat al-ikhlas saja ataupun membaca surah daripada Al-Quran sedikit dua huruf tiga huruf saja lalu mereka Ketika senantiasa membacanya, maka juga kita dapat pahalanya. Ketika kita menunjukkan jalan kepada seseorang, kita juga dapat pahalanya. Ketika kita istilahnya melakukan kebaikan dan orang lain juga mengikutinya, maka kita juga dapat pahalanya. Akan tetapi ketika kita ya ketika kita menunjukkan satu keburukan maka dosanya kita juga akan mendapatkannya. Allahu Akbar. Bisa dikatakan pahala jariah atau bisa dikatakan juga dengan dosa jariah. Itulah tadi yang disebutkan oleh Ustaz Wadi Anwar macam istilahnya channel-channel yang gosip, fitnah dan lain sebagainya yang hanya istilahnya membongkar keburukan-keburukan orang lain. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan bahwasannya ketika kita mengetahui ya aib daripada seseorang maka tutuplah rapat-rapat karena kenapa kita juga punya aib dan Allah subhanahu wa ta'ala masih menutup aib kita tapi kalau kita istilahnya tidak ditutup aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya banyak sekali kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita Allahu Akbar Nah, Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan juga istilahnya mendapatkan pahala daripada kebaikan itu sendiri. Tetap share-share kebaikan teman-teman karena di situ teman-teman akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan ketika orang lain juga istilahnya melakukan hal yang ditunjukkan oleh teman-teman sekalian. Oke, itu saja video kali ini guys. Syukran jazilan Ustadz Wadi Anwar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu, perlindungan di dalam selahnya dakwahnya dalam kehidupannya dan juga bahagia fiddin wa dunyal akhirah dan doakan juga kami Ustaz agar supaya kami tetap istiqomah ya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dan ngaji bersama kita ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita serta ilmu kita dan juga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.